4% minimal buzz! Yo, fly black! Yo, flat black! Yo, flat black! Je te répète, yo, fly black! Yo, flat black! Yo, flat black! Yo, flat black! Yo, fly black! Comme un vent, je refais le taf! Si ça te choque, c'est que j'ai du bon stock! Ça commence sans taxe, pas comme une match class love! C'est comme une boîte dans un bloc! C'est l'ex-ascorce, mais y'a pas de mais c'est le stock Pour faire une cut, play un jeu de soldier Mais pas endetté, monnayer gangster C'était pas capable de le back in the fest Comme Mp on fait ce qu'il en reste Ça je pour le business Fils, assurance pour la business Un match de boxe, jab, jab, direct, jab, breaker Ça rendu tellement accroche qu'il peuvent vraiment me le dire Faut que la cloche Ding dong, wow wow C'est là Mais y'a pas de stop pour un le jackpot C'est avant la taxe, Mais c'est le stock Pour faire une cote Play un de soldier Mais pas gangster C'est pas capable de le back in the fesses c'est CMP On fait ce qu'il en reste Ça je le versé pour le business ça L'assurance pour le business Un match de boxe direct, mon pote c'est mon bloc, j'pénètre ton bloc comme une gueule à de bloc. J'suis pas le même prof, je drague, promeute Et si la magnum, le magnum est d'un temps Mon pote c'est plein de sang, yeah, on part en ambulance Jab, jab, direct, C'est comme une boy dans un bloc C'est l'excess course, Mais pas de pour un